我现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。但是速度与激情就比冰淇淋，速度与激情，速度与激情就我最喜欢。准备，一、二、三。冰淇淋，速度与激情，速度与激情叫我最喜欢。 我有冰淇淋，我们今晚冰淇淋但视。所以现在是因为时间。 不要忘记，不要错过。去，电影院看《速度与激情》九，因为非常好，电影动作非常好。o h o s that?